ang ating uh, ah, <clears throat> grotto. Ito yung original na 39 years na. Ito yung bago ng one year. Ayan. Kaya po siya. Okay. Ayan. Kita natin isang original. Yan, yan siya. Lagyan natin yan ang rose. Yan, thank you so mga blessing. Kaya na pagandahin ka rin. And the other one, welcome. Our new Lourdes. 1001. More, more. Blessing to come. Check natin siya. uh, ah, other one, the original one, 39 years. So Lourdes, antik na antik na siya. Yeah. Made from uh, ah, Skyona pa siya. So mabigat siya kaysa dito sa bago. So ito na fiberizer na kaya magaan. Times kaya tayong bigat niya. Doon sa bago. Yun, ilang buwan niya na. Ayan, nalagyan na rin siya na. wala connection. Tapos sa loob may ilaw na rin. Ayan. Yan ang carpet. Sand carpet. essa é Assim ela Samin baik. Ya Rabbal alamin rata. Ya ya Rabbal. Nah, thank you so much for watching. God bless. yang pangusap na ka na. Ay, yung mas maliit. Sabi ko maliit lang. Kasi ano daw. Ito ay pusi parang gano'n. Hindi sa susunod maliit lang pa rin nila ako mukha. Ay, salamat. Ada siya ka Okay, Yung ating flower arranger, the one and only, Johanna. Kulit mo? Pia! Ayan. Pag-usap na ka na. Okay na ba? Ano daw yung design niya? Third. Ayun, mas maliit. Sabi ko maliit lang. Kasi ano daw. Ito ay 60 parang gano'n. na susunod na lang pa rin nila ako mukha. Punta sa Padali Mama Mary. Bigyan niyo kami ng maraming pera para bigyan ka na ng pagkain. Bigyan mo tayo ng maraming pera Mama Mary. na ka ba? Bakit magdadasal ka para maraming bigyan ng pera si Mama Mary? Mabait si Mama Mary. Tignan mo ako, lagi akong dadasal. Lagi niya akong binigyan. Yes, yan po. Ganda naman. Natapos din, ito yung original. Ayan, ito ang tinasya. Ayan, So nilagyan natin siya ngayon ng rose dahil uh, tapos na siyang uh,